Magandang araw muli! Ako muli si Teacher Kalumpang ang magbibigay sa inyo ng life encouragement verse ang mag-share sa inyo ng life encouragement verse na makikita natin sa Deuteronomy chapter 31 verse 8 ang sabi Si Yahweh ang mangunguna sa iyo. Ulitin ko, si Yahweh ang mangunguna sa iyo sa samahang kanya. Hindi kanya, hindi kanya bibiguin o pababayaan man. Kaya huwag matakot at huwag panghinaan ng loob. Dahil ang sabi pa niya, may supporting verse pa na makikita sa, sa Joshua chapter 1 verse 5 ang sabi, I will never, I will never leave you nor forsake you. Kikita din natin yan sa Hebrews chapter 13 verse 5. Kaya, kung nakakabuti sa iyo, nakakabuti sa pamilya mo, at nakakabuti sa ibang tao, gawin mo ang nararapat. Kaya sabi ng Diyos, hindi kanya bibiguin. Hindi kanya papabayaan. So, God bless. Ingat po. Huwag mo rin kalimutang mag-like at mag-subscribe for more videos to come. God bless.